Belgiji, Tračani, Dačani, Pelazgi, Peoni, više ne znam kako grabaju, da to su sve kao sad kad bi kazali Banačani, Sremci, Bačvani, tako dalje, Šumadinci, Krajišnici tako dalje. Koliko su ova predavanja poznata i cenjena, znači govori o vaša poseta, ali i interesovanje koje postoji sa raznih strana, znači ljudi zovu iz cele Srbije, mnogi žele da se to ostvari u njihovim mestima, ima pozive iz Republike Srpske i iz nekih drugih mesta, mislim, teško će to ići i pre godinu su studenti sa Banjevačkog universiteta, kad sam ja tamo držao par predavanja, bili odušavljeni onim što sam ja ispričao i molili da tamo držimo izvestan broj predavanja, međutim, posle ne znam koliko muke nije imao odobren prostor, rečeno im je da nije politički pogodan trenutak. Znači, jednostavno ne može ni tamo da proći. No, da bi se shvatili koliko smo imali uticaja i koliko, koliko smo ustalasili Srbiju, znači sigurno celu Srbiju i dalje. Možda vidite po izložbi koja je otvorena pre neki dan u galeriji strane umetnosti. Postavku je organizovao gospodin Milan Paroški. Mislim da se postavka zove 7000 godina Varoš i Novosadska Sve vam je jasno. Mi o tome pričamo ovde već je 39. put. I ono što je jako interesantno, novinar koji je pravio prilog, je onako na kraju priloga kazao eto vidite dragi gledalci sada vam je jasno da je Novi Sad nastao samo 516 godina posle nastanka sveta. Meni je bilo puno srca, znači to je morao čuti ovde na ovim našim predavanjima ili negde pročitati, ali momak je razumeo nešto i svaki. Iako smo mi rekli prošli put da smo ušli u 7517. godinu po srpskom kalendaru, ja sam poželeo znači, sveći novu godinu. Za one koji su prvi puta ovde, da kažem da se sve snima, tu su sada dve kamere, hvala Bogu, ako neka zakaže, druga ne radi. Znači, sva predavanja do sadašnje su snimljena, ima ih, ovo će biti 39, znači 38, nalazi se na 6 DVD-ova, znači sad imamo 6 DVD, oni koji imaju 5 DVD-ova sad mogu da donesu 6 DVD, da im se nalaže, tu su gospodja, gospoda Naumović, tu je gospodin Perotić, tu je gospodin, gde je? Eno ga, Kovačić, prema tome obratite se njima, oni će vam sa zadovoljstvom narezati i taj šesti DVD. Znači možemo se pohvalimo sa nečim što niko u Srbiji nema, znači da smo organizovali ovoliko predavanja i sigurno ćemo nastaviti sa time. Ono što treba da kažem, znači da je sledeće nedelje 40. predavanje i onda prekidamo. A ovo obaveštenje e, za dalje ćete dobiti. Morat ćemo da prekinemo ali sledeća nedelja je izuzetno interesantna tema, znači hrišćanstvo i Srbi i verujem da ćete biti jako iznenađeni onim što ćete čuti. Zahvalio bi se gospodi koja su pomagala oko plakatiranja, to je gospodin čije ime ne znam, ja se izvinjam, ja bih volio da se predstavi. Miloš Mokić. Miloš Mokić, tu su moji momci sa poljoprivrednog fakulteta, sjajni koji su uvek tu i pomažu. Tu su neka gospoda penzionisana, ne vidim ni sada koji su došli po plakate i plakatirali. Mislim da će, nam, da će oni biti od koristi u buduće. Ono što je interesantno, čime mogu da vas obradujem, što sam doznao posle prošlog predavanja, mi smo jedan kratak sastanak, a to je da će u Novom Sadu uskoro početi s izlaženjem probni primarak izašao, srpske novine, znači jedne prave naše novine, i počet će se radom srpska televizija. Znači ona će biti... Ona je već ubačena u kablovski sistem, ja bih molio gospodo iz Zrenjanina da nekako stupne u vezu sa ljudima koji su u kablovskom sistemu Zrenjanina, da ubacimo Zrenjanin i probaćemo sa ljudima koji u Beogradu rade na kablovskim sistema, da ubace tu srpsku televiziju, u svoj spisak televizije koji ide, onda ćemo pokriti praktično jednu trećinu stanovništva Srbije i onda smo napravili neki posao. Znači, to je jedna novina, to je jedna radosna vest, u drugačije ne možemo da se probijemo. Puno glasila ne želi da objavi šta se ovde događa. Ne sam da grešim dušu, građanski, skoro svaki put objavi da, da će ovde biti, ali neki u koji se nadam da će objaviti, oni baš neće da objave. Imaju zord. Da. I ono što sam teo, pre nego što damo reč današnjem govorniku da, da vas zamolim, a to je da u ovakvom broju sutra dođemo na ovo isto mesto, sutra, da, u 18 časova, ovde će sutra biti promocija knjige Racija, autor je Aleksandar Veljić, u knjizi će govoriti Igor Mihaljević, novinar, recenzent knjige i predrag Prica, publicista. Znači, prvi puta ćete čuti pravu informacije, informacije šta se zbilo u Raciji, koliko je ljudi pobijeno. Znači, pravu informaciju, ono što se krilo 60 godina, više 60 godina, zbog kao dobrih međunacionalnih odnosa i stalno smo nešto umanjivali, lagali, znači prvi puta ćete čuti pravu da istinu o novosavskoj radici. Pa vas molim, ako ste u mogućnosti da u ovakvom broju dođete sutra prisutujete predstavljanju, ja volim da kažem srpski predstavljanju knjige, a ne promocija. Eto, sa moje strane, da, zaboravio sam nešto što je standardno, moram posjetiti da napišem, kažu pametan piše, lud pamti, Znači svako ko se ne slaže s onim što ovde čuje, može da izađe za ovu govornicu, ukratko da kaže, iskada se odmišljam, ne vređajući nikoga, ali mi isto to tako pokušavamo da izložimo, znači ne vređajući i ne povređujući ničiju ličnost, ili način nacionalno opredeljenje, ili neka, neka shvatanja. Znači, govornica je slobodna svako ono ko hoće nešto da kaže. I sada bih dao reč gospodinu Jovanu Ideretiću, dvostrukom doktoru istorijskih nauka, našem velikanom, sam da kažem, koji će evo, večera da se zlagati ovu temu Srbi i Grci. Izvolite. Ja ću biti kratak u pozdravu. Dobro večer, dame i gospodo. Samo ako smijem da dodam, pošto, pošto je hajka na mene na fakultetu, ja dolazim na čas kod mojih studenta, ulazim i kažem dobar dan, deco, oni mi svi odpozdaju, Bog vam pomogu. predsjednika Beogradske zelene stranke, odmah otiši u političare. da, da, da, da, da. Ovako, a, ima neko tamo za ovom spravicom da prikažemo da a, prošli put nam je zakazala tehnika iz prethodnog predavanja, a, da prikažemo te snimke sada, da ljudi ipak vide, to smo već videli, e sad stanite tu. Ovaj, govorili smo o Makedoniji kao prvo bitno, se, ona je bila medija, i vidite u vreme a, Dioklecijana kada su oni a, stvarali neke administrine podele unutra imperije, vidite medija to je prefektura, dioceza Medije, ona stiže do Krita. Sve ovo je podrazumevano pod Medijom. U stvari, Rimljani za celo vreme Rimske imperije nisu nikada priznavali Grke kao jednu teritorijalnu jedinicu posebnu, nego su ih uvek a, priključili Srbima, da li je to bilo pod imenom Ilirika ili Medije. Idemo dalje. Ovde je karta a, stare probitne Makedonije, a, ona se teško čita, mala se slova, vi ne vidite otuda. Važno je da znate da je ona izlazi na Jadransko more preko današnje Albanije, da je ovaj deo bio isto takođe Makedonija i da je dole Makedonija obuhvatala planinu Olimp i da je granica bila ispod Olimpa, među Srba i Grka, to je bila etnička granica na reci Tempi. Olimp nije bio u, teri, u grčkoj teritoriji. Idemo dalje. Ovo je novac grada Odene, prve prestolnice Makedonije. I ovde vidite već krst sa četiri polja. Ne vidimo da li, šta je bilo tu, izgleda je nešto izgrebano, neke, neke grebotine ali ovo je već po ovaj, um, postolje srpskog grba. Od prve pojave prvog novca u gradu Vodeni, jarac je bio simbol grada Vodeni. Idemo dalje. Ovo je nova susednog plemena i opet vidimo krst sa četiri ocila. Oni nisu smatrani da pripadaju Makedoniji, nego Raškoj ali nema veze, to je isto to. Idemo dalje. Ovdje vidite jednu sliku iz Makedonije, iz antičke Makedonije, što da obratite pažnju, čovjek ima takozvanu beretku na glavi. Može sljedeći. Evo ovdje se vidi i reljefno, on ima beretku na glavi, a ovdje smo mi naučili da je to francuska kapa, da je što pojavilo negdje na zapadu, a ona je bila u Staroj Makedoniji i Iliriji obična kapa narodna. Idemo dalje. Ovo je jedan redak primerak boga Serbona, kakav je predstavljen u Herakleju u Makedoniji. Imate njegovu tešku torbinu i imate lavovsku kožu preko ruke, nosi, pošto je ovde umetnički urađena njegova, a, njegovo lice, glava, Nema laovsku kožu na glavi kao obično, ali je ima preko ruke. A, ovo je jedan poseban vid predstavljanja Boga Serbona u Staroj Makedoniji. Idemo dalje. Ovo je novac Aleksandra I. kraja Makedonije. Ovo je on sa konjem, sa dva koplja tipično. A ovde vidite krst sa Umesto četiri ocila ili četiri vlada meseca, ovo je izbrušeno. Ovo je neko izbrusio. Da se ne vidi da je to kompletno subsimerno. Idemo dalje. A, ovo je isto Aleksandrov novac i ima lava. Lav to je a, ideja je prema Bogu Serbonu, gde se on uvek pojavljuje sa lavom, David je lava, lav je car životinskog sveta, car divljine, a Sermon je to božanstvo koji uvodi red, zakon i civilizaciju. I on zato davi lava. Ali lav nije značio samo ime ove zveri. Za ovu zver imali smo mi i drugo ime koje se nalazi i u Indiji, a to je sim. A, a lav je značio ujedno i vladar ili kralj ili neka veća sila. I imamo pojam lava i tog imena na istoku gde obeležava vladar. Znači da smo mi dali tom, toj životinji ime lav, smatrajući ga carem životinskog sveta. Iako imamo, imali smo i drugo ime za tu život. Idemo dalje. Ovo je kralj Aleksandar I na jednom novcu reljefno urađen i ovde imamo jedan veliki šešir, malo malte ne kao meksički. Da znate, evo vam ovo vam je dokaz da nismo šešir dobili sa zapada i zapadne Evrope, nego su oni dobili od nas. Idemo dalje. Ovo je na slonovači rezbaren lik Filipa II. Velikog Karanovića. A, on je bio o, oštećen jedno oko u jednom ratu i tu se vidi nejednakost očiju. On je zaista bio povređen, jedna povreda jednog oka u jednom ratu. Idemo dalje. E, ovaj kovčeg što vidite, to je iz groba Filipova, tu je simbol sunca, čuveni simbol sunca, koji je u simbol bio kod svih antičkih Srba, svuda gde se god pojavi. A ovo vam pokazuje a, koja, je, koja je bila umetnost i tehnika izrade ovih predmeta u, kod tih starih Srba. Ovo nemate nigde u svetu iz toga vremena sa takvom umetnošću, sa takvom tehnikom da spremeti rađa. Idemo dalje. I ovo, u prilog toga, evo vam i ova vas. Vidite kako je to rađeno, sa kojom umetnošću i kojom tehnikom je rađen ovaj predmet. Idemo dalje. E, ova vaza koja je rađena u vreme Aleksandra Velikog u Makedoniji, ona predstavlja remek delo antičke umetnosti. Kao ona se zove drevna To je i ime u katalogizaciji, drevno. Ovo je nešto što današnja tehnika ne bi lako uradila. To dokazuje sa kakvom, kakve su njihove zanatlije bile, s kakvom tehnikom su raspolagale, kakav je bio njihov kukus, umetnosti. I to je nešto što nam mašlije sva očekivanja kod ljudi da nešto iz tog vremena ovako može se napraviti. Ima li još nešto? E sad, ideš dolazimo na današnju temu Srbi i Greci. Prvo, vi ste svi slušali, nek stoji ta karta, vi ste svi slušali o Grcima kao jednom narodu koji je dao Evropi, svetu, kulturu i civilizaciju, I obično sve što se odnosi na umetnost, arhitekturu, mitologiju, se veže za Grke. I onda ispada da je taj narod bio neko čudo, koliko je živeo kao jedno ostrovo među drugim narodom, pa taj drugi narod koji je sa njima zajedno živeo i pomešan, nema ništa, nema čak a, ni imena vredno da se pomene, to su neki varvari koji se razlikuju kao noć i dan od Grka. Grci su nadljudi, a ovi sa kojima zajedno žive i oko njih su podljudi. Klasifikacija je takva. Od kada je to nastalo? I ko je to uradio? Ja ću vam odmah reći da se mnogo ne pokate. To je razvijeno od srednjeg veka na ovamo, naročito 17. i 18. vek i 19. vek u zapadnoj Evropi. Zašto je to urađeno? Urađeno je iz više razloga. Ako bi oni priznali Srbima ono što jesu, što su bili, ta bi ostalo za njih Latine, tu je bio problem za njih koji je bio verski, kulturni, politički i može biti neka vrsta egzistencijalnog problema. Zato su oni uzeli Grke, pa su pisali njima celokupnu istoriju Srba, kulturu Srba, pismenost, umetnost, sve. Grci su nešto uradili. Ali, ono koliko su njima pripisali je, prilike, na njihovih 5% dodali su 95% srpskog stvaralaštva i srpske istorije. E, tako su oni raširili jedno grčko jedro, da se Srbi nigde ne vide iza njega, da se to sakrije u potpunosti. I to je išlo do dana današnjeg, to da ide do dana današnjeg. I sad mi moramo da razjasnimo zaista šta je šta, kako je, ko su ti Grci, šta su oni stvarno bili, u kom su oni u poređenju sa Srbima, jer Grci su živeli kod Srba, malte ne, kao postanari. I to oni priznaju, priznaju to njihovi najveći istoričari, Tek kad su je namnožili i ojačali, oni se odvojili od crve. I oni su stvorili jedno oružje za širenje njihovog naroda, a to je jezik, koji je veštački stvoren, nije prirodan jezik. Na neke prirodne osnove izgradili su veštačku nadgradnju i stvorili od njega jedno oružje za širenje svog naroda preko jezika. Nastojali su da nametnu svoj jezik, čim bi neko malo počeo i naučio malo grčki, onda su oni njega proglašavali da je deo njihovog naroda i tako pleme po pleme uvodili u taj spisak svojih plemena, iako oni nisu bili ni po poreklu, a ni po jeziku, imali su oni svoj jezik, ali dok bi malo prihvatili grčki jezik, oni su njih vodili kao Grke. To je bio način širenja. Grci sve do prve olimpijade, to je 776. godine pre Hrista, da su organizovali prve sportske igre, do tog datuma ne postoji grčka istorija. Ne postoji ni jedan događaj, ni jedan datum, ni jedna ličnost koja je vredna pomena osim njih tri, četiri čoveka koji su dovodili te Grke iz Misira tada na srpsku teritoriju. Između njihovog dovođenja, prvog dolaska u Evropu, koji je bio u 16. veku pre Hrista, pa do prve olimpijade nema grčke istorije. Nema ništa, apsolutno ništa. Od prve olimpijade pa do petog veka sve što ima, sve je tamno i nesigurno. Tek od petog veka pre Hrista može da se govori o Grcima kao jednom posebnom narodu i o njihovoj istoriji. Prvi koji su doveli prve Grke iz Misira. U Misije su ih odveli Srbi u vreme pohoda Nina Belovog. Oni su poreklom buriti iz istočnog dela Male Azije. I Nino Belov, kad je osvajao prvom arijevskom pohodu, on je vodio ljude iz raznih plemena sa sobom i naseljavao koje kuda po toj novoosvojenoj imperiji, jer su mu služili kao pomoćne čete, kao čuvari. Na neki način oni nisu bili, nisu bili naklonjeni narodu koji je, od kojih su došli nego su bili vezani za ovaj osvajački pohod, jer su oni bili deo toga pohoda. Pa su ih tako misirci smatrali. Nino Belov je odveo i jevreje i grke, koji se još tada nisu zvali Grci, nego Huriti, Huri. Odveo u Misir i oni su bili u Misiru, sve dokle nije e, u 16. veku jedan faraon gornjeg Misira, oslobodio Donji Misir i počeo da progoni one koji su tu bili sa okupatora. Jer to treba priznati. Tu mi smo tamo došli kao okupator. A odoveli smo ove kao naše pomoćnike da održavaju tu okupaciju. I naravno da ih nisu rado vidjeli. Dok, dok su Srbi izgubili vlast u Misiru, oni su njih terali van. I jevreji su morali da odu u Palestinu kod Srba, a ovi su došli preko ostrova, preko Rodosa, došli su u Evropu opet kod Srba. Prvi koji su a, došli bili su Danaj i Kekrop. Danaj, čije je pravo ime a, grčko, ovo Danaj je srpsko ime, on nije, nije to njegovo ime. On je Amasis po imenu pravome, ali on se naziva Danaj. I kaže da mu je otac bio Belo i sinu dao ime Belo. Mi ovde već vidimo srpski uticaj na njima, da su se oni na neki način i da bi se predstavili bliže Srbima od kojih su došli u današnju Grčku, koja je bila nasljena Srbima, oni se na neki način pretvarali da su Srbi ili da su toliko povezani sa Srbima On je dao sinu ime Belo, pa je on bio i rodonačelnik jedne dinastije koji su se zvali Belić. Među Grcima dinastija Belića. Čudna stvar, ali to je bilo tako. Eshil kaže, kada je Danaj došao na Apiju, Apija je Peloponez. Apija na starom srpskom jeziku znači voda, a, a ostrva i poluostrva okružena vodom, oni, e, Srbi su nazivali Apija. I Pelopone se nazivao Apija. U srednjem veku nazvan je Moreja. To je isto što i Apija. Zemlja u moru. Znači. Kaže, kad je došao na, na Apiju, našao je tamo Pelazge i njihovo kralja Gelenora, koji je vladao od strume do Epira i do mora. Znači, jedan od vodećih grčkih pisaca priznaje kada je prvi, kada su prvi Grci, prva grupa, kada je došla na Peloponez, tamo su bili Pelas, tamo su bili Srbi. I njihov grad. Hekate iz Mileta kaže, sva Grčka je bila naseljena varvarima pre Grka. Oni su uvek sebe nazivali varvarima. To je bilo pravilo ponašanje. Omir kaže u Ilijadi za Peloponez Argos Pelazijski. Nije grčki. Nije helijski, pelazijski. Pelazi, ko su pelazgi? Zvali su ih na više, sa više imena. Pelazgi, pelagoni, peloni, pelasti, peoni, panoni. A sva ta imena su u stvari jedno ime. Peloni, blizu. Mo ih tako najbliži možda nađemo ime Peloni. I to je bio narod, srpski narod, sa podunavlja, Panonija je po njima isto, jer ono što su Grci zvali peoni, Rimljani su zvali panoni. Jed, dva načina izgovora jednog istoga imena. To su Srbi iz Podunavlja koji su vremenom stigli do Sredozemlja i Sredozemno more su pod njima nazvali Pelag, a Srbe na Sredozemlju Pelaski. Nemački istoričaj Drozen kaže sva grčka zvala se najpre Pelaski. Pa to je normalno. Herodot kaže, Atinjani su bili pelazi i u vreme Kekropa zvali su se Kranaji. Znači, još nema pomena ni Grka, ni Jelina. I oni se a, podrazumavaju i nazivaju imenom Pelazga, jednog, jednog, jednim srpskim imenom. E, Erahtej, e, prvo, knez e, Evmolop srpski knjez Emelop je zauzeo Atiku oko 1400. godine i još tada na Atici nije bilo neko naselje grčko izdvojeno od srpskog. Još uvek su bili pomešani sa Srbima. Nema još Grka kao takvih na Atici i on je uspostavio čuveni hram Eleuzijski, to je bio hram posvećen za postizanje večnosti duše, za koja duša nikad ne umire. Erahtej, koji je vladao u Atini, on je imao jednu bitku sa jednim srpskim knezom na Atiku oko ovoga iluzijskog hrama i taj srpski knez se zove Imarat. Vidimo da na samoj Atici Počinju Grci da se izdvajaju od Srba i već prvi sukob oko toga hrama koji je jedan srpski knez postavio, već prva borba i prvi, prvi sukob. Pelo Frižani je došao iz Frigije na Peloponez i Peloponez je dobio ime po njemu, Peloponez. On je zavladao na, to, na, tom, na to, tim poluostrovom i ostalo je, tu je uspostavljeno svoju dinastiju i a, on je doneo a, prve m, muzičke instrumente i prve, prve a, muzičke melodije iz Male Azije, iz Frigije, srpskih frižana, na Peloponez i to je bila prva, prvi kontakt Grka sa tom srpskom muzikom. I to je ostalo jako poznato, to Pelopovo donošenje prve muzike među Grke. Tezej, koji je bio vladar Atine i koji je osnovao Atinsku državu. Do tada moćni krit dinastije Mina, koji su držali telesokratiju na, na, na sredozemlju, na Pelagu, Oni su držali Antinu pod nekom vrstom kolonijalnog sistema i Tezej je prvi koji je osnovao Atinsku državu, postavio grad državu i onda su Grci to pripisali njemu kako je on ubio Minotaura u ovaj, na Kritsko, kako je oslobodio Atinu od Kritskog nameta, jer su davali teške dažbine i poreze i kuruke kralju Minu, ali Tezejeva majka je od Pelopića, od ove kuće Pelopića. Znači da je Tezej se oslonio na Srbe da bi uspostavio prvu grčku grad državu. Heziot, koji je bio jedan od vodećih e, pisaca grčke mitologije, se oslanjao na Pelofovog sina Pitaja, koji je bio jedan od učenih ljudi i velikih pisaca, ali nažalost njegova dela nisu do nas doprla. Doprla su samo preko Hezioda. Hezijod je od njega uzimao znanje i opisivao tu mitologiju koju je pisao za Grke. Diodor nam kaže ovako, Atinjani su se doselili iz Misira, iz mesta Saisa, I oni su svoj grad nazivali Asti kao grad Asti u Misiru. Tačno je da su u, i u petom veku Atinjani slali ljude u Misir da se informišu kod misirskih sveštenika o Atinjanima dok su još živeli u Misiru. Nema ni jednoga grčkog pisa koji to ne potvrđuje. Da su oni došli kao jedna mala grupacija i da se naselili među Srbima, da oni u početku nisu imali ništa svoje, ni grada, ni države, ni čak ni jednog hrama, nego su koristili ono što su Srbi imali sa njima zajedno, u nekoj simbiozi, u zajednici, i tako se postepeno razvijali. Ja sam jedan put upotrebio da su bili srpski postanari, mislim da nisam pogrešio, da je to bila istina. Omir kaže za Atinjane da je Manestej, učesnik u Trojanskom ratu, bio sin Peteusa, koji je rođen u Misiru i koji je uspeo da postane kralj u Atini. Znači, još uvek je bila ta dolazak, a, prelazak iz Misira a, i ličnosti koje su, su uspevali, iako su rođeni tamo, uspevali su ovamo da budu izabrani za vladara. Među Grke ovi strani pisci obično braju jonce, dorce i eolce, kao tri grčka naroda. U stvari, samo su jonci grci, dorci i eolci su srbi. Dorci su brđani Serba Makeridovog, koji ih je tamo i doveo, a eolci ili ajoli, kako su ih zvali, su jedno pleme koje su zvali pelazgima i koji su ranije bili na mm, na Apiji, na Peloponezu. Herodot kaže za, e- za Eolce da, doslovno da su oni Pelazli, da nisu Grci, nisu Jeleni. Josip Flavius, jevrejski istoričar, kaže da je ime Eliša u Starom Zavetu koje se odnosi na Grčku, u stvari se odnosi na Eolce i na Peloponez. Znači, Grci nisu ušli sa svojim imenom zemlje ni u Bibliju. I Biblija, ime koje je posle da, zemlji koja, gde su oni posle razvili, je ime srpskog plemena Eolaca. Ajola, a ne njihovo. Ezekijel, prorok, kaže Peloponez je ostrovo Eliša. Znači, opet jedna potvrda više. Jonci su dobili to ime po boginji Jo. Boginja Jo je oličavala Junicu, a ona je bila pareda boga Baka, koji je oliče bio u Biku, I onda su iz tog bakovskog obreda i te junice parede oni uzeli za sebe to ime jer su po svoj prilici prvi hram koji su podigli, bili, podigli baš toj a, boginji Jo junici I zvali su se i i ovi ovamo u Evropi i oni koji su kasnije prešli na obale Male Azije, koji su se posle naselili tamo u Smirni, Miletu i u ostalim mestima. Pinda kaže ovako, Otravski Moreus se zvao Reasin prolaz. Reasin prolaz, a, tu danas mi kažemo Otranski Moreus, ali pored njega u nastavku je Jonsko more. Oni su Reasu zamenili sa Ju. Jednostavno je to zamena jednog opštega imena i da je potiskivao. Zapadni lingvisti kažu, koji su proučavali gr, grčki jezik, da se malo čude da oni nemaju u svom jeziku reč za more, nego su morali da uzmu srpsku reč talasa, a kada su teli da izbegnu od upotrebu te, te srpske reči, onda su more nazivali ko pontos, put, kuda se može ploviti, ići. Pa su tako Crno more nazivali hau pontos eschinos, a, ne prihvatljivo, ne dobroljubivo more ili jednostavno put. Prvi pisci koje, za koji se zna, koji su dali temelje književnosti koja je posle pripisana Grcima, bili su Lino, Sorbej, Tamir, Pronapić i Omir. Nijedan nije bio Grk, nijedan nije pisao ni, srb, ni grčkom azbukom, ni grčkim jezikom. Za njih, jedan od vodećih, najvećih istoričara grčkih, Diodor, kaže, oni su pisali jezikom i pistom pelazijskim, znači srpskim. Od 12 velikih grčkih bogova u njihovom panteonu, svih 12 su srpskog porekla. Nekima nisu čak ni ime promenili, nego samo malo, a nekima su promenili po nekom smislu. Ja ću se zadržati večeras samo na objašnjenju imena vrhovnog boga Zevca. Prema njihovim objašnjenjima. Ovako, Zevs je zen, zena, onaj koji daje život. To je definicija imena Boga Zevsa. Dositej Obradović kaže, i nareče Bog prvoj ženi ime život, jer je ona mati sviju koji na zemlji žive. Kako se to lepo slaže. A Diodor kaže, zena je od zena, to znači život. Znači, između Diodora i Dositeja nema nikakve razlike. Slažu se. Zen je Bog koji daje život. Zen je žena. Srpski pojam žene i imena srpskoga žena. Njihov vrhovni Bog nosi srpsko ime žene. Grčka je bila zemlja koja je ubrzo postala prenaseljena, jer oni nisu imali svoje teritorije, oni su se koncentrisali u par gradova koje su razvili, ali u gradu se nije, moralo od nečega živeti. A, nije, grad nije davao hleb, ni mleko, trebalo je ga, gajiti stop, trebalo je a, gajiti njive, raditi njive. Oni to nisu imali, oni su to nazivali stenohorijom, nedostatak prostora, i uvek su nastojali da od Srba otmu neku teritoriju koju bi prisvojili i koja bi bila neka njihova agrarna teritorija. Svi njihovi pohodi a, koji su slali na obale današnje Severne Grčke, to je obale Belog mora od, od Svete Gore pa <clears throat> do Dardanela, Nekoliko puta, nekoliko pohoda bilo je njihovih da otmu deo teritorije koje bi oni obrađivali i da bi mogli da, da se prehranjuju. U tim gradovima stešnjenog života a, oni su se bavili trgovinom, ali u tom samom gradu nisu mnogo mogli da trguju i onda su došli na ideju da prave lađe i da trguju po, po obalama Sredozemnog mora, po raznim obalama. I od toga su živeli i od ribarstva. Lovili su ribu, ali taj gradski život ih je terao i da se bave a, onim delatnostima koje ljudi koji su zaposleni po njivama nemaju vremena da to rade. I bili su više skloni da se a, zanimaju jezikom i književnosti, i nekim zanatima koji su mogli da zarade nešto od, od, od tih zanata. Oni razvijaju te delatnosti a, koje im nameće taj gradski život. Međutim, nikada nisu oni mogli da se izjednače u nekim a, umetnostima sa Srbima. Naprimer, najinteresantnije je slikarstvo nisu došli ni blizu Srba. Najveća slikarska škola u antičkom svetu bila je u Maloj Aziji u gradu Sardu, a onda u Evropi u Peli, gde su a, nađene ogromne freske i slike kvaliteta da čovek ima da se čudi. Nikada Grci nisu uspeli da proizvedu neke takve radove u slikarstvu. I u muzici. Oni su tapkali iza Srba. Oni su priznavali da je Dardanija kolevka muzičkih instrumenta i instrumentalne muzike. A oni su usvajali koliko su mogli da usvoje, a nisu im te dve umetnosti nisu nikada ležale i ostali su daleko, daleko iza Srba. Dok su, na primjer, u pravljenu čarije predmeta došli jako blizu, dosta kvalitetne predmete su pravili, ali nikad nisu mogli da, da se izjednače sa ovakvim radovima koje sam malo prepokazao na, na planu. Što se tiče političkog uređenja, oni su uveli vlast plemena. A, zamenili su a, srpski staleški poredak sa vlasti plemena i to su nazvali demokratija jer pleme nazivaju demos. To se u jednim ah, gradovima sa ograničenim mogućnostima i ekonomskim i opšte za život vrlo brzo izrodilo u jednu tešku korupciju, jedan perverizam, tu su sve mogući poroci cvetali. Na primjer Atina. Atina koja je imala 135 hiljada slobodnih građana i 100 hiljada robova Ona je imala 5000 nekakvih poslanika, većnika, agorana, koji su živeli na, na, na račun te države i imala 6000 sudija. U toj državi je cvetala korupcija i nemoral. Krajnji nemoral. Tamo ko je imao neku paru ili se odekle nešto malo opario, da je mogao da kupuje svaki položaj, svaku poziciju, to je uradio i Demosten. Demosten, koji je bio ružnog lika i mucao, on je u početku propao kao orator, kao govornik, i tek kad je uspeo da a, dobije da ima 52 roba i u njegovim radionicama robovi su pravili mačeve, i prodavao je te mačeve i postao je moćniji, onda je postepeno postao ugledni čovek u Atini i na kraju postao prvi čovek Atine. Dalje, isti idemo s tim. Što se tiče stanja uređenja robovlastičkog stanja, u kod starih Srba nije bilo robova, nigde. Apsolutno nigde. Srbi nisu a, a, dozvoljavali robovlastički sistem Bilo je seljaka bezemljaša, ali ne robova. Dok u Grčkoj, na Ebeju samo bilo je 20, u četvrtom veku, bilo je samo 20.000 robova, u Beoti 50.000 robova, to su male, male, male oblasti, u Megaridi 20.000 robova, u Argolidi, Eginu i Korintu zajedno 175.000 robova, više robova nego stanovnika, nego slobodnih ljudi. Taj sistem je bio osuđen na propast. I on je i propao. Propao je gde? U ratu sa Makedonijom. Kada je Filip II. u Heronejskoj bitci 338. godine porazio grčke koalicijone trupe i zaveo red u Grčkoj, s tim što je stavio sedište njihovog saveza gradova u Korin, ne u Atinu, nego u Korin. Pre nego što je Filip osvojio Grčku, pisali su latinski filozofi i učeni ljudi, pisali su pisma Filipu i molili ga da osvoji neku teritoriju u Maloj Aziji ili negde drugo u Aziji, da bi oni mogli da nasele Grke, beskućnike, koji su u velikim masama lutali po Grčkoj i živeli od krađe i od pljačke. To je bila prava napas za njih sami, to su njihovi ljudi, bili, nisu to bili robovi ni stranci, nego njihovi Grci. To je takvo socijalno stanje bilo među, među Grcima. Prvo, dajte onu prvu kartu. Evo šta je su Grci naseljavali. Ovde ovaj mali deo, ovde je nešto bilo Grka, ali pomešano sa Srbima, i nešto malo u, na obali Male Azije, u, u nekoliko gradova Male Azije. E, taj narod na tom skučenom prostoru nije mogao nikada stvori jednu svoju državu. Uvek su tavorili sa nekom gradskom podelom, svaki gradić ima neku svoju vlast. Idemo daj drugu kartu. U naporu njihove najveće snage, to je četvrti vek pre Hrista, Grci su doprali do ove crvene linije. Ovo je bila etnička granica između Srba i Grka. Nikad nisu stigli do planine Olimpa, ona je ovdje. Ovo je, ovo je Epir. U Epiru su oni prisvojili ovde. Ova plemena ovde nisu bili Grci etnički, nego su ih uveli kao članove Delfijskog hrama i onda koji god bio pleme član Delfijskog hrama smatrali su ga i pisali su da je Grk, da je pripada grčkom narodu, a Delfijski hram nije njihov hram. Srbi su postavili Delfijski hram, a ne Grci. To je bilo čak van njihovo, njihove teritorije. Oni su postepeno širili, išli su odavde, nešto malo na, Pelo, na, na Moreji, na Peloponezu, i onda ovde na ostrva, nešto u Maloj Aziji, i došli su ovim pravcem do ove linije, tu je bilo, tu je Beotija, tu su ovaj, oni naseljavali jedan deo do blizu Soluna gore, od dva, tri grada su bili naselili u Pidni i još dva, tri grada koje je Filip II. osvojio i istarao ih iz tih gradova. Što znači? Njihova brojnost kao naroda nikada nije postojala kao broj naroda. Oni su u četvrtom veku imali najveću brojnost, a tada su izgubili taj sukob sa Srbima i najviše su nalazili zaposlenje što su služili kao legionari, besplatna ili plaćena vojska kod medijskih vladara medijske imperije u Aziji. Čak Demosten je dobivao pare iz suza da bi vršio propagandu protiv Filipa, jer je Filip već bio prebacio jednu vojicu vojvoda i dve jedinice preko Dardanela, da, s namerom da oslobodi Malu Aziju od, od meda. Jer Mala Azija je bila sva naseljena srpskim stanovništvom. I da bi mu pravili probleme ovamo bliže kući, plaćali su Demostena i njegove prijatelje da vrše tu propagandu i to su oni čuveni govori Filipike koji je on držao protiv Filipa, Varvarina i tako dalje. Iako taj Filip, koji je on nazivao Varvarinom, je bio jedan od vrlo učenih ljudi, jedan od izrazito velikih govornika, filozofa, državnika, ali naravno oni su to bez e, ikakvog povoda davali etikete barbarin dok nije bio Grk, on je taksiran kao barbarin. Pa ja sam slušao u Americi a, grčko sveštenstvo, u Americi koje kaže, slušao sam jednog vladiku grčkoga, govorili, govorio je na engleskom, kaže ove pomesne barbarske crkve, to znači sve nezavisne pravoslavne crkve, treba da se ukinu i da se uspostavi vlast Vasilijskog patrijarha. I ja njega slušam da je on mene u 20. veku kaže da smo mi barbari i da oni trebaju da nam budu gazni. To nikad se nije opametio to je uvek ostalo ono što je bilo. Ima još jedna mapa, mislim. E, to je ova, a, to, to, to smo već vidjeli. Nema više. E, u redu je. Grci su u Rimskoj imperiji smatrani neboračkim jedinicama. U vreme Justinijana, to je već uh, istočno rimsko carstvo Romeja, Postojale su jedinice koje su bile neboračke jedinice koje su potrebljavali za pravljenje puteva i za neke radove i te jedinice zvanično su nosile ime Jelini. Jelini. Sve do 7. veka u toj istočnoj Rimskoj imperiji zvanični jezik je bio latinski. A oni su preko crkve gurali grčki jer su nekako, pošto je grčki, to smo opet mi Srbi krivi, jer smo to dozvolili, pošto je to bio trgovački jezik i vrlo poznat na sredozemnim obalama, mi smo dozvolili da to bude i neki međunarodni jezik, ali pored srpskog, a nikako zamena. A oni su predstavili kao da smo se mi odrekli svog jezika i da je grčki jezik postao opšti jezik. Nije tačno apsolutno nije tačno. Imperija Seleukića, to je jedan od vojvoda Aleksandra Velikog, zvanični jezik u imperiji Seleukića bio je srpski. Grčki je malo upotrebljeno. E sad, oni su gurali grčki jezik preko crkve, jer su videli da preko crkve mogu da postignu neki uticaj i neki značaj. I onda od 7. veka u vreme cara Iraklija menja se zvanični jezik istočnog kritičkog carstva Romeje, od latinskog prelazi na grčki. I ime koje je nosila ta država, centrom u Kostinopolisu, Carigradu, bilo je Rimsko carstvo, Romeja, oni su to zvali Romeja, Rimsko carstvo. I u vreme, u 14. veku, kad car Dušan uzima titulu s tim što namjerava da postane i car tog istočnog rimskog carstva sa Carigradom u centru, on uzima titulu car Srba i Romeja. Tu su titulu mnogi pokušali da preinače, pa su tamo dodavali Bugare, pa ove, pa ko zna šta, pa Grke. Nema tamo ni Grka, ni Bugara, ni ništa više. Ima samo dva imena, Srba i Romeja. Još u 14. veku To je romejska država, oni su Romeji. Tek u 16. veku prvi put jedan nemački istoričar, Wolf, napisao jedan zbornik a, istorijskih a, dokumenta, istorijskih činjenica o Istočnom Rimskom carstvu i naziva, krstava ga Vizantija. Zašto Vizantija? Pa Vizant je bilo ono selo gde je car Konstantin podigao svoj grad, prestolnicu Konstantinopolu. To je bila degradacija. Nije Romeja, nije Rimska imperija. Nije ni Konstantinopolis, iako ja u, nalazim u 17. čak 18. veku u Francuskoj pišu istoriju Istočnog rimskog carstva i nazivaju ih Konstantinopolitana po, predstavnicu po carina. On, znači, nije ni Rimsko carstvo, nije Romeja, nije ni Kostiropolis, čuveni grad čuvenog cara Konstantina, nego je to ono malo selo koje je nestalo, koje se zvalo Vizant i po tome Vizantija. To je ruga, sprdnja. Ovi naš neuki svet uzde to Vizantija, Vizantija, sve je Vizantija. Bizantija ne postoji. Ni kao država, ni kao narod, ni kao grad, ni kao pojam. Ali teško je kad jedan put se narodu opere mozak, teško da je postao tresno. Mi smo to Srbi dobro iskusili. a nama su oprali mozak ne jednom, nego 50 puta. I nametli ko zna kakve gluposti, ko zna kakve, kakve, kakve burgije koje su izmišljali. Sad, kroz to, kroz jezik i kroz crkvu, od sedmog veka Grci dobivaju u važnosti u toj Romeji. I nastoje da sve grciziraju, da predstave da i nema ništa više, nema drugog naroda, ni jednog tamo, nego samo Grci. Izjednačuju ime Grci sa tom državom, koja apsolutno nije. Oni su u toj državi bili jedna manjina. Cela Mala Azija, osim nekoliko gradova na obali, nije bila naseljena Grcima. Ceo Balkan, osim nešto malo današnje Grčke, ne, da, ne, ne današnje Grčke sa granicama koje ona ima na severu, nego današnje Grčke sa granicom ispod Olimpa, je bilo nešto Grka i na ostrovima to je sve. U toj državi koja se zvala Rimsko carstvo, koja je nas, direktan nastavak Rimskog carstva, Grci su bili manjina. E sad, zašto, su, zašto je Vatikan izabrao Grke da i favorizuje da preko svih zapadnih pisaca oni se iznesu na nivo nekih bogova, jeste da se sakrije srpska istorija i crkvena, i svetovna, i kultura, i sve. Ti Grci ne znače nikakvu opasnost za katolički svet. Nisu nikad značili, neće nikad ni značiti. To oni dobro znaju. I onaj od koga nema nikakve opasnosti, digni ga gore, sakri i ukini onoga od koga ima opasnost. Mi smo ti koji smo preuzeli Rimsko imperiji, imperialni presto i vladali Rimskom imperijom kao svojom državom. Mi smo ti koji su dali one čuvene ilirske legije koje su na svom maču držale tu imperiju. Mi smo ti koji smo razvili prvu hrišćansku crkvu i prvo hrišćanstvo. Prvi apostoli došli su kod nas. Nisu kod Latina, nisu kod Grka. Mi smo kao jedan veliki narod, jer mi, mi smo sad Srbi uzevši ono što je ostalo od Srbije, mali. Ali Srbija je do Vladivostok, Srbija je do Baltika, to je, taj se Baltik zvao Srpsko more. Zname? Od tog naroda je njih bio strah. I onda dobro su došli ti brbljivi, lažljivi Grci, imali su oni izreku, laže kao Grk. Razumete? I kako su ih cenili oni kao hrišćani? Oni imaju maksimum. Vera grčka nije vera. To je moneta za poklusurivanje za Grke. I danas to mi vidimo. Ovo je četvrti put da oni prave uniju sa papom. Nema od Grka za njih nikakve bojazni za njihov prestiž. Resti mi među današnjim Grcima imali neki književnik, imali neki naučnik, imali neka poznata ličnost, pokažite mi. U poslednjih dva veka, je li se rodio neki Grk da mu je bilo vredno pomenuti imena? Nije. Nije. A, jed, a među Srbima, jedan Tesla izmeni celokupnu svetsku civilizaciju. Amen. E, to vam je razlika i to su vam razlozi zašto su od Grka napravili bogove, da bi nas sakrili, ponizili i uništili na sve moguće načine. Ovo je na polju istorije, kulture, na polju umetnosti. Jedini domen gde su Grci nešto uradili vredno jeste kiparstvo. U nas su Bajare strpljivo koji su radili tu su nešto uradili što je vredno pomena. Ali treba pitati ti njihovi vajari, kog porekla su bili. Da li su to bili etnički Grci ili Srbi grcizirani? Ko su bili ti, ti ljudi? Znamete, među njima. Jer kad vidite Grka, tipično Grka, oni su braća rođena po, po linku sa tipičnim jurejima. Znamete. A kad uzmete čoveka sa Peloponoze, jer Peloponoz nije grčki, vidite pravo na Srbina, vidite ovaj, kao da je i Šumani. To je, to je ta razlika i to su ti razlozi. Da znate samo, ti naši postanari, došli su nam glavi, Zato što mi nismo bili dovoljno strogi prema njima. Nismo mi uzeli batinu pa ih naterali na poslušnost. Kad smo ih primili u kuću, trebali su da nas slušaju, da, da, da im ne damo, da nam se popnu na vrat. To je, to je, bila, to je bio razlog. I danas nam tu tuku neku, negde ti fararioti koje kakva a, ta ciganija nam peva pesme njihove, razumete, i priča neke priče. Hoće da nam budu neki tutori, kao onaj što reču u Americi, da varvarske pomesne crkve trebaju da su kinuli. Hvala vam lepo. Da ne ispadne kao reklama, ova knjiga je zašla pred dve godine, autor je gospodin Milenko Nikolić, naš istoričar umetnosti koji će uskoro biti sa nama i možete vidjeti veliki broj umetničke dela koji se prepisuju Grcima, a u suštini kad pogledate na njima su svugde srpska znamenja. Sprema se drugo izdanje koje je još više obogaćeno sa sumetničkim delima, gde se vidi da se radi čisto o srpskim delima, ne ugačkim delima. Da. Prego što krenemo na pitanja, gospodin Filipović je teo nešto da kaže. Za onaj ko ne zna, oči znači, gospodin Slobodan Filipović, etnolog, mogu bi da kažem i filolog. Uskoro ću imati sjajnih knjiga od njega, sad ih završao, obećao mi je da će ih završiti radi svaki dan i svaki drugi dan mi podnosi izveštaj telefona. Izvolite. Ja, bar krenemo druga. Ja sam htio da dodam samo nešto što je svima poznato. Postoje dva imena za Grke, Grci i Jelini. Danas je u nauci prihvaćeno i u običnom životu postoje jedan znak jednakosti između ta dva naziva, međutim, to ne samo da su dva različita entiteta, nego je u tome leži suština ove naučne prevare. Pa sam htio da vam iznesem par argumenta u vezi toga. Današnji Grci inače ne vole da se zovu Grcima, oni sebe zovu Elinima, a svoju zemlju je Lada. Da vidimo prvo ko su Grci. Rečeno je već da su to Huriti, koja je još Nino Belo vodio na istok, kao pomoćne čete, a oni su pomoćne čete i pod Justinijanom koji je car Srpsko-Rimske imperije, kojim je čak i uzakonio škopljenje dece radi prodaje, pa im je to zakonom zabranio. <clears throat> Ime Grci se prvi put javlja u drugom veku pre nove ere. To ime su dobili od Latina, koji su poreklom Dardani. To je bitna stvar, vidjet ćete zbog čega, zato što se to ime u dva maha javlja pre toga. E, kod Aristotela, koji je takođe Srbin, i kod Tukidida koji je polusrbin. Zašto je to važno? Važno je zbog etimologije, jer e, sada ćete videti zašto Grci ne vole da se zovu Grcima, upravo zbog toga što je to ime pogrdno. E, Grk, naziv Grk i Grčka od toga izvedeno, dolazi od korena Grč ili Gruč, u zavisnosti od Tepije, svi znamo šta je Grč. E, taj koren je u značenju ščepati, zgrabiti. I ta reč se za Grke upotrebljava u značenju razbojnik, secikesa. Kako Milojević kaže, za Grke, za, odnosno za Kurite, kad kažem Grci mislim na Kurite, jer to je izvorno njihovo ime, samo što se kasnije javlja. E, kaže da oni nisu ni orali ni kopinje. Sketači. Pomaže Bog i dobrodošli. Za one koji se ne osjećaju tako dobroveče, da dobrodošli. Prvo bih vas molio da ugasite vaše mobilne telefone. Iskreno bih vas molio da ugasite, ipak to smeta. Za one koji su prvi god ovde da se predstavim, ja sam Ivan D. Kuljančić i visokoškolski sam nastavnik na Kulturnom fakultetu, redovni visokoškolski profesor, molim neki da to naglasim, ne znam zbog čega, na Kulturnom fakultetu u Novom Sadu. Nekste dugo. Molim? Nekste dugo. <laughs> Pa vidite, prošli puta su poslali neke špijune u sali radničkog doma, to moram da ispričam. Interesantno je da videli kako ću pozdraviti ljude, zato što mi je čak na javnim mestima pozdravljam neke Srbe i neke Srpkinje. To je jako ružno, razumete, kao spominjate to. Neki strah kod nas stano postoji kad izgovorite Srbi i Srpkinje, onda se svi tresu. I zato sam ja prošli puta pozdravio Kelte i Getkinje, Gete i Getkinje i taj špijun je otišao i upravi podneo izveštaj i onda su se tamo neki nasmejali, prvo se ljutili pa su se smejali. jedan od tih mojih kolega koji se vaznog uprave došao danas da mi čestite kada je sjajan, si kaže oduševio se me. Posle sam u stvari čuo o čemu se radi. Znači, očekivali su da će biti ono tradicionalno pozdrav, pa da imaju zašto da se uvate, da raspravljaju o meni, međutim prevario se mi, kao i danas, kao i večeras. Tako Znači, nalazimo se ovde u velikoj sali Zavoda za zaštitu prirode. Nažalost, nismo tamo u radničkom domu gde ima mnogo više mesta. Žao mi je oni koji su tamo u holu i oni koji će biti tamo na stepeništu, ali jednostavno situacija je takva. Iako je ona sala prazna, jednostavno oni kažu da posluju po ekonomskim principima i mogu samo da nam izdaju. Prošle puta smo i pretpošle dobili za džabe. Međutim, ta sala košta 14.000 dinara na sat, mi smo svaki puta po 2 sata tamo, znači 28.000 stvarno je preskupo i to jednostavno ne možemo da podnesemo. Ovo se sve radi na dobrovnoj bazi, verujete mi, ono što sam više puta podlačio, niko iza nas ne stoji, nikakvi veliki financijeri ne stoji iza nas kako nam se podneće u nekim sredstvima obaještavanja i na internetu. Ovo je 39. predavanje, po redu, znači nalazite na predavanjima, pod, nazivom, to sam zaboravio kažem, nalazite se na predavanjima pod nazivom Zabranjena istorija ili istorija koja je zabranjena Srbima Belgijskim kongresom. Ovo je 39. predavanje po redu ili 13. u ovom petom nizu. A počeli smo pre tri godine, oni koji su redovni, sećaju se kako je to bilo, bilo je sjajno u amfiteatru Poljoprivrednog fakulteta i ja se ponosim što je to tamo počelo. Posle 18. predavanja smo zamanjeni da napustimo taj prostor, posle pritisaka iz Skupštine Vojvodne nekih nevladnijih organizacija, što je jako žalosno, ali tako je to. Jednostavno iz nekih bezbedonosnih razloga, kako oni to kažu. Znači, počeli smo pre tri godine i sledeće nedelje ćemo slaviti 40. predavanje pune tri godine. Mislim da će nam dozvoliti da posle tog predavanja organizujemo jednu malu zakusku ovde. Biće tu i grickalica, biće i neki slatkiša, biće i malo moga vina, ako mi dozvolite ja ću doneti svog vina, pošto sam vinogradar po struci, evo gospodo vidimo šta znaju da vidite šta ja znam, tako? Samo neće biti onim bakanalskim količinama, znate kako je naš Nino Belo to volio da radi njegovi potomci, znači bit će samo da probamo, da se ne bi neki zaneli, jer rekao sam i prošli put da su dačani tračani obožavali vino i vino lozu i cela nacija je bila pijena, tako da je zakonom moralo biti zabranjeno gajanje vinove loze, ne bili se malo trezni. Znači, morate shvatiti i drugim objasniti da mi stvarno služimo Srbiji, da smo pre svega zato ovde. Želimo da istina izbije na videlo, jer istina je nepromenjiva i večna. Koliko god je oni krili, prikrivali, ona stvarno, stvarno nalazi put da dođe do nas i da nas se prikaže. Ono što je gospodin Lenko Nikolić, neki god vas zna. Slavljenje pa su je onda Jelini obnovili. <clears throat> Međutim, treba se otprilike držati plinija koji kaže da su koji kaže za Jeline da su kvalisavi u svemu i da u svemu preteruju i negde smešta njihovu pismenost u šesti vek, što je otprilike tada se dogodio i prevod Ilijade i tada su nam uzeli Ilijadu koja je izvorno pisana na srpskom jeziku. Kasnije je čak stvoren i naziv, e, Drojzen je napravio naziv e, helenizam za jednu kulturnu epohu. Međutim, kako je moguće um, napraviti naziv za jednu kulturnu epoku koja praktično pripada Lagićima, Misirskoj dinastiji, Makedonskoj, kada nije postojao jedinstveni jezik. Jer ovaj savremeni grčki jezik je nastao tek u 4. veku administrativnom reformom u Srpsko-Rimskoj carevini. Prije toga oni nisu mogli da se sporazumeju među sobom, kao što je to, kao što recimo Cezar navodi kod Gala da se ne razumeju među sobom. Ja ću vam dati primer, pročitat ću vam sada nazive za, svi kažu grčki bog Zeus, nije on uopšte grčki, to je bog Dijaus, eno ga i kod Inda isto tako postoji, nebeski bog, od korena Dju, to je akuzativ e, korena Dju, u značenju e, sjaja. E, taj koren znači isto što i koren di, biti sjajan, i to je nebeski bog, odnosi se na nebo, svetlost i tako dalje. Međutim, evo sad ću vam dati primer kako se on a, naziva različito kod Birka. Samo trenutak. Evo ima ga i kod Rusa se javlja, di kao di, kod baltičkih Srba kao diers, kod Inda diaus, a u grčkom zove se Dios i Zeus, u Sparti, Korintu i Beotiji. Zas se naziva u Olimpiji. Deus na Rodosu, Zeus na Lesbosu, a Z, e, kao što crnogorci imaju Z slovo, su zadržali tako i na Kritu, kažu Zeus. Na Kritu su ga zvali Zeus. Eto vidite koliko naziva za uh, glavno božanstvo. Više naziva. <clears throat> Šta se u stvari dogodilo sa ovim jelinima? To je, jelini su, e, to je prvi Aristotel rekao, mešavina naroda u starom meru. To indirektno svedoči, recimo, Platon kada pominje vendidijske svečanosti u Atini, jer u njegovo vreme se što je govorilo srpski Ili recimo Sokrat kad govori o rečima pa kaže to su primili ili od bogova ili su im varvari dali. I ta reč varvarin to su Grci uzeli od Srba. Jer u arhajičnom srpskom barbara znači varvarin, odnosno nearijac. Oni su to samo okrenuli na glavu i sad ostale zovu varvari, s tim što su oni sad postali arijevci. <laughs> arijevci. Ovaj, e, šta se dogodilo sa, sa Jelinima? To je jedna ogromna većina Srba, već sam rekao da to svedoči Herodot Tukidid i ostali antički pisci. Ali šta se dogodilo? Oni su primili a, e, a, e, jezik Hurita. Međutim, taj jezik je toliko srbiziran da ga danas ubrajaju arijevske jezike. Ali ima naučnika koji to ne rade. Gordon Child ga ne ubraja u arijevske jezike i, i izričito kaže da a, e, ogroman broj srbizama u grčkom jeziku, znači kuritskom, ali sad, to je malo zbrka, znate, malo je teže to objasniti, jer kad kažem grčki, onda je civilizirani <laughs> huritski. A izvorno je to e, e, grčki huritski. Tako da je to, u tome leži ta promena. Kaže da je toliko srbiziran da stvara utisak arijskog jezika. E, e Grci su u naravno, kako kaže profesor Dredić malo pravo, oni su učestvovali u toj kulturnoj simbiozi, ali na jedan način, ponekad praveći štetu, veoma često zapravo. Evo daću vam jedan primer, recimo, za Prometeja, jer to je jedini opšte čovečanski heroj kod Jelina. Ta reč je nastala, vi znate priču o Prometeju, da je ukrao vatru bogovima, da je zato kažnjen, međutim, etimološki to, tu je stvar sasvim jasna. Prometej je e, ime koje su Grci napravili, zapravo Jelini, od srpske reči, pramata, to je ime boga Nava našeg, ali je to takođe i ime za gornji štab kojim se dobija živa vatra. Imate jedan kolut drveni, zamislite, pa onda jedan prut od ozgo koji se vrti i tu varnica kad padne na trudl daje vatru. E, taj štab gornji se zove Pramata. Od njega su oni napravili Prometeja, jer je to istovremeno i ime za boga Nava. Ali je tu, zašto kažem, napravljena šteta. Ovo da ja sam se malo pričao, sad ću završiti, napravljena je šteta zato što je od jednog duhovnog pojma napravljena jedan materijalni taktik. Ta priča je, e, jer Grci su u, u tom menjanju tih kulturnih sadržaja, oni su um, gušili astronomske podatke, gušili su, jednostavno su brisani podaci koji imaju jedan ovako opšti značaj. Na osnovu ovih, e, ovog malo iznetog materijala, um, ja sam Šteo, da dopunimo predavanje iz jednog razloga, zašto se ovde već čulo nekoliko puta da stari Grci nikad nisu postojali. U ovom smislu i nisu nikada postojali, a naročito ne kao nosioci kulture, kako to kaže i Milenko Nikolić u knjizi Antička Srbija. A druga stvar koja se može zaključiti je da su oni, da su jelini mešavina naroda, što važi i za današnje Grke, a to su grcizirani Srbi. Ali jednostavno u, tom, u toj zameni je izvršena ta prevara i sve je pripisano u kulturnom smislu njima. Toliko. Oni koji su stari sećaju se tamo 80. i 90. godina kad smo imali navolu studenta iz Grčke, kad nisu mogli dobiti diplome na Skopskom universitetu koji se zove zdravio kod nas, i bila je ogromna razlika. Među mali, kovrđavih, tamnoputih, i ovi se toko si se to, odmah smo znali ko je kovrđavih i dan danas ta razlika postoji, pogotovo kad gledate njihove sportice, znate tačno koji su naši, koji su njihovi. Dakle, naši ovdje, ne? Dobro. Sad bi mogli, sad bi mogli da pređemo na deo postavljanja pitanja. Izvolite, vezano za temu, što imate pitanje, gospođa Mira, izvolite. Imam pravo vas, posle profesora Daretića. Ove novine i televizija. Da. Znači, Će to biti srpske novine ili srpske novine? Srbrske. Srpske. Tako sam isprovocivao ljude po gradu sa plakatama, gde god su pisalo srpski, razumete, onda su se svi navijedili i samo škrabali, ustavili tako smo jednostavno pridobili pažnju ljudi, razumete. Ako god doće neko ode u Maticu Srpsku, lepo piše tamo u velikoj sali Matica Srpska. Prema tome, što reče i gospodin Dedić, mi smo Srbija, ne Srbi. Drugo, profesor, pitanje? pošto mi sad više nismo prednja nikome, toliko su mali, toliko su nas ali to i dalje se nastavlja ta tendencija našeg uništenja. Da li to ima veze sa sledećom temom, iduću sredu, i sa jednom knjigom postoji samo jedan primerak u Narodnoj biblioteci u Beogradu, gde su ovaj, prepisani papirusi ispod velike svinge što su pronađene. Ja ne znam šta je u tim papirusima. Nisam to imao u rukama. Ovaj, ovo što se dešava, ta antisrpska zavera na međunarodnom nivou, ta tolika mržnja, neprijateljstvo, to je čudo jedno. Ova mala Srbija je centar svetske politike i strategije. Razumete? da čovjek prosto ne može da shvati kakve su to razmeri o čemu se radi. Evo šta je u pitanju. Pitanju je ceo slovenski svet. Srbija je kolevka svih Slovena. Ako Srbija stoji na nogama, ceo slovenski narod diže dva prsta i kaže mi smo Sloveni. Kad Srbija nije na nogama, niko to više ne osuđuje, pa čak ni veliki Rusi. Druga stvar, jedan ruski na ličnost je izjavio juče ili preključe, Zapad smatra pravoslavlje za svog glavnog neprijatelja. A mi smo taj beden prvi, mi smo prva pravoslavna nezavisna crkva. Nemaju oni nikakvih problema sa Grcima, ni sa Bugarima, Rumunima. Svi su primili papski kalendar. Svi će potpisati što god budu od njih tražili. Nekim bace neku malu paru. Biće dovoljno. Treba slomiti srž pravoslavlja uništiti kolevku slovenstva. U Americi sada ima izreka. Udari u dupe Slovena. To je izrek, izreka sada u širom, širom Amerike. I ova Evropa koja se tu načičkala, koja uzima Kelte kao svog zajedničkog imenitelja, baš su potrebi. Znamete? <laughs> I sad pazite, oni će morati jednog dana da kažu mi smo svi deca Srbije. Kako to kad oni hoće da unište tu Srbiju? Zato i hoće da je unište. A, zato i hoće da je unište. Kad smo mi nekoliko intelektualaca iz inostranstva pre 30 godina govorili postoji opasna međunarodna zavera protiv Srbije i Srba, svi su nas smatrali za budale. Ha, kakva zavera? Ko to vi izmišljate? Šta to vi izmišljate? Evo, videli ste šta je sve se desilo i šta se dešava, a bit će još mnogo velikih dešavanja. I to još od ove godine. Toliko za vaš oko. Hvala. Izvolite dalje. Imam pitanje za, iz prošlog predavanja vi ste profesore rekli, jer u knjizi ste napisali da do sada u istoriji nije pronađeno nijedno pleme na osnovu koga bi se moglo mm, dola država Makedonija nazvati Makedonijom. Međutim, u Antičkoj Srbiji ste napisali da na zapadnoj obali Vardara, da li u srednjem podvordaru ili donjem, gajio je se mak u velikim količinama i da je najverovatnije Makedonija dobila ime po maku Da li se nešto promenilo ili... Nije se ništa promenilo. A, e, nije isto pleme, narod i polje maka. A, po svoj prilici. Da je to pleme, da, da je taj mak koji je zaista gajen duž Vardara na velikom prostoru, bio povod za davanje imena zemlji Makedonije, ali to nema veze sa narodom. Hvala, izvolite dalje. Još neko tamo iz kola nešto da pita. Izvolite. Hoće biti popis Srba. To ne možemo da vam odgovorim u mi. Da, izvolite dalje, postavite pitanje. Da, da, da, može, pošto smo mi u istoriji u srednjoj školi učili kako je Demosten bio najveći govornik, kako je svoju mucavost i trešenje ramena uspeo da savlada stavljajući nože, pa kad na jednim ramavom udare na nožom, se vrati dole i tako dalje. On do kraja ostao mucav ili je stvarno uspeo da se preobrazi. Da ostao je do kraja mucav, samo što je on te govore koje je pisao, on je napisan i bio je bolji nego onaj što on izgovarao. A da je ostao mucav do kraja jeste. Izvolite. Da li istina da je egipatski kalifat priznavao cara Dušana za imperatora Evrope? Vrlo je moguće. A, imate dve stvari. Kada je Stevan Prvovenčanik, pošto se krunisao, Nemanja se nije krunisao, ostao je veliki župan, tražio je uz tu novu krunu zastavu iz Egipta i poslata mu je neka zastava iz Aleksandrije. Ima dva razloga za to. <clears throat> Prvo, tu je ugašena posljednja velika dinastija srpska antička, Lagić. Drugo, on je hteo da na neki način svojata misija pošto su tamo dugo Srbi vladali, hteo svoja ta misija. Moguće je da je kalifat, s obzirom da je Dušan imao carevinu koja je bila ograničena i e, vladare koji su ga priznavali kao svog, svog imperatora, iako nisu bili unutra njegove imperije, okolni vladari. To se sakrilo i o tome se opšte ne govori a veliki broj vladara okolo Dušanove carevine priznavalo je Dušana kao svog suverena. A e, u, tom, u prilog tome šta govori Halko Kondilas, ovaj bizantijski istoričar, on kaže za Dušana da je on naumio da stvori evropsku imperiju naroda ilirskog i da je kod Dušana bila ta ideja da stvori Evropsku imperiju, pa je shodno toj ideji i kalifat mogao da ga prizna kao vladara Evrope. Ima logike. Hvala, izvolite. Ako biste objasnili ove tri prethodne unije Grčke sa Vatikanom, odnosno sa Katarskom zrbom? Jedna je bila u 14. veku, krajem 14. veka, Jedna je bila u 16. pa u 17. A, ima jedna koja zove Firitinska a, i ova sad Ravenska A, ta Firitinska odbačena je od Srba i ona je propala. I ta prva koja je bila, to je onaj Jovan Paleolog koji je otišao da prizna pap. To je kraj 14. veka, početak 15. I to je bila prva. Njegova majka, koja je bila srpkinja, Jelena Dragaš, ga je izopštila iz pravoslavnog sveta. E sad, taj Jovan Paleolog je uzor za naše dekadentne istoričare i oni od njemu pišu, njega ističu, njega veličaju, zato što je otišao da poljubi papu ruku. Hvala, izvolite. Ovaj, želo bi da nam kažete ko stoji iza ukidanja imena Srpskog i Srpske pravoslavne crkve u takozvanoj današnjoj državi Crnoj Gori. Vatikan. To ide na veliko prema katoličenju. I to će da sprovede ovaj raspop sa crnogorskom pravoslavnom crkvom. Evo već izbacili iz kadastra imovinu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Brisali je da ne postoji. Sad je to baš aktuelno. Ako sve samo da dodam vezano za ovo pitanje gospodina Kolundžije, znači jako lepo o tome što je gospodin Kolundžije pitao, piše vladika Nikodim Milaš u svojoj knjizi Pravoslavna Dalmacija, koji ima priliku da tu knjigu uzmimo Lukama, neka je pročita pisana krajem 19. veka, on je znači jedan od najučenijih pravoslavnih Srba i visokih sveštenika koji je trebao da bude patrijarh, ali zbog mučke namještajke koje čega jednostavno je odustao od toga da bude pravoslavni patrijarh i vratio se u zadnje dalmatinski episkop. Izvolite. Ja sam se pinje Crne Gore. Ponosimo se s vama, ja se uvek ponosim, kada god vas vidim, uživam u vama. Imam dosta prijatelja, domu poznanika, neki dan hođaka i tako. Mnogi mi zameraju što sam srpkinja, pa misle zato što sam u ovom Sadu već skoro 40 godina. Međutim, moj otac me tako da spito, jako mi je majka strankinja. Ali narod u Crnoj Gori, i koji se opredelio za crnogorsku pravoslavnu crkvu. Uopšte ne misli da ide kako katoličenje. Nego misli jednostavno, eto, oni su crnogorci, hoće da imaju svoju crkvu da To apsolutno ne misle tako. To prelatno, pojedinci to rade. Samo da vas ispred, mama vam nije strankinja, mama vam je rašanka. Pa znam, pa Rašani, Rašani ili Pelaski, razumete, ili Veneti, razumete, Raseni, Veneti. Dobro, Da, da, da, da, da. tako da ljudi dole ne misle tako i nažalost ili su se redeni ili ne znam što da kažem. Hvala. Ajde da se vratimo temi, izvolite ko ima dalje da pita. Gospodin Perotić. Samo magice, magice pažnje, molim vas. Večeras se spomenuli Spartanci. da li su oni Srbi ili Grci? Spartanci su Srbi. Spartanci nikad nisu bili Grci. To su Dorci, To su ratnici e, Sero Makaridovog, njihovo uređenje bilo je srpsko uređenje, njihov sistem bio je srpski sistem i kada je Filip osvajao Grčku i vodio rat protiv Grka, Spartanci nisu učestvovali. I Filip nije pokoravao Spart, ostavio je da ona nastavi svojim putem da živi mirno. Jer je to smatrao delom srpskog naroda. A, izvolite. Da, da li se, nešto možda više saznalo o ratu, ovaj, u trojanskom, čuvenom trojanskom ratu, koje je stvari tu protiv toga rata i da li se je postao da li postoje još neki razlog ili samo ženjenost? Hvala to, ratovale su srpska plemena jedna protiv drugih. A to nije bio ni malo neobičan slučaj u to vreme. Povod je e, uzet za otpicu te žene, a to nije bio razlog. Razlog je bio drugi. Oni koji se sećaju prošle godine od doba, samo te u prošle godine od doba smo počeli bili onaj četvrti niz predavanja i jedan od gostiju je bio gospodin profesor Ristanović sa Sorbona iz Pariza. Čuli ste jedno sjajno predavanje u kome on nije smeo nijednog trenutka da kaže da se radi o Srbima, sve vreme nagoveštavao da se radi o Srbima, ali nije smeo to da izgovori. Jako je bilo dobro što ste slušali to da vidite kako neko koji jednostavno ne sme da kaže da se radi o Srbima bi izgubio odmah katedru u Parizu. Ali sve vremena pričao o tome da Znači, Homer ili Omer ili Momer, kako mu je pravo ime, nije, nije Jelin, ali u sve nije Grk, nego, nego je Tračani, razumete, kako ga ne priznaju za Grka, kako jedino uz gusne može da se peva taj jeb, a nije smeo ni jednog toliko da kaže da se radi o srpskom epu. Gospodine Stevo, molim vas, budite mi na času. E, izvinjam se, gospodin, samo, samo još par pitanja, pa ćemo ovako. Ovaj, da. U svetlu vašeg izlaganja, da za Latine Grci nisu nikad predstavljali opasnost. Kako možete da komentarišete posetu aktuelnog vladike Bačkog papi, obzirom da je poznato da je on hilandarski, to je grčki džak? Pa to, to je i razlog što je on potpisao primat pape. Jer Grci nikad nisu na njih bili nikakva opasnost i njihovi učenici grčki su ti koji danas a, vode srpsku crkvu u okrilje pape. To se slaže jedno sa drugim. Ko je potpisao od srpskih vladika? Dva grčka džaka, Irine Gulović i Gnjatije Braničevski. Ako smem da podsjetim na ovo pitanje, e, gospodin Irine je pravio na televiziji baš u vreme kad sam ja radila jedan veliki serijal o Grčkoj, grčkim manastirima i sve u stilu, jel, naravno, ove tradicionalne istorije kako su Grci u odnosu na nas nadljudi. Tako da za Irineja to nije nikakvo čudo, jer on je putovao Grčkom ne celih prošlih da. deset godina i pa veličao Grčku, i veličao da. Grčku pravoslavnu crkvu, tako da je to bio serijal na televiziji dve, tri godine traje. A i sad su Grkinja? Vladićinom dvoru. Da. Izvolite, evo, pitanje tamo, sam i za vas, hajde da čujem. Dovršili ovaj odgovor na prethodno pitanje, zašto se vodio rat u Troji? Sukob interesa, vladarski kuć. To je bilo uvijek. Nešto detaljnije o tome. Pa slušajte, to će doći jedna druga tema. Biće malo dugačko ako bismo počeli sad o tome da pričamo. Biće, biće, biće, postoje ima tema. ima jedna interesantna stvar. Ehm, Momiru Ilijadi pominje Jeladu, grad lepih žena, Tesali. Verovatno da su Jelini kasnije to uzeli kao motiv za Trojanski rat. Jer a, e, to je jedan od razloga zbog čega se Platon izvinjava Momiru na prepravci Ilijade. Jer kada on kaže da to vređa patriotska osjećanja Grka i tako dalje. Moguće da je recimo to uzeti za motiv. Ima i sad i grad lepih žena. Samo gospodin pa onda vi. Gospodin Dajutiću, da li je plan o unijećenju, pa o katoličavanju crnogoraca, deo njihovog starog plana koji se zove Mare Nostrum, mislim na Vatikanu? Pa, e, taj plan, koliko je mene poznato, je prvi put konceptiran u 17. veku i nisu oni od toga nikada odustali, a imam kopiju pisma jednog papskog legata koji je pisao iz Sarajeva a, mitropolitu Crnogorskom Primorskom u vreme kada su na Lovćenu srušili njegošu crkvu, kapelu i pravili spomenik. On njemu u tom pismu otvorno piše i traži da on prizna papu, I onda iznosi šta će papa da učini za njega i za Crnogoru. I predlažemo da umesto njegoša gore, ne, da njega uopšte ne stave, nego da ga stesu dole negde na, na četinje, a da umesto njegoša na lovčenu stave kovček neke lucije iz Kotora katolkinje koju su oni proglasili da je neka baš, važna neka, <clears throat> neka važna ličnost. I taj plan je ovaj raspop sad Dedej Crnogorski, on je izjavio, ja ne znam da li ljudi u Crnoj Gori su to čuli ili nisu, ili se pravi lude, nisu čuli. Razumete, on je izjavio da je njegov cilj da vrati Crnu Goru pod okrilje Vatikana. Crna Gora je nikada bila pod okrilje Vatikana, kako onda je vrati kad nije nikada ni bila. Razumete? Ali on je izjavio tačno ovo. Moj cilj je da vratim Crnu Goru pod okrilje Vatikana. Hvala, izvolite. Da znate o ovom junaku ili da li onom ste postao Nikola Otomanović, pre Kosovske bitke. Kažu isto tako da je u nekim obračunima srpske vlastele poginuo. Poginuo jest, on je bio ovaj župan Drinske oblasti i on njega su uništili zajedno knez Lazar i kralj Tvrtko. A zašto Pa to je sukop interesa, nisu, nisu terorisali, razumete, da obuzeli zemlju, da obuzeli prestiž, da ja znam, zašto sve, a teško je to da reći zašto svaki su od njih ratove vodili, ali je bio mm, no, jedan takav način ponašanja da se među tim velikašima se vodili ratovi. To je <clears throat> teško objasniti, to je možda da smo mi imali neku drugčiju crkvenu organizaciju, možda jedina ona mogla da to spreči i da utiče na, na, na te velikaše. Razumete, ja znam toliko da je uništenje eh, Altomanovića eh, bilo jako nesrećno po srpski narod, jer je Altomanović predstavljao dosta veliku vojnu moć i bio veliki ratnik. Kaže, bio jako krupan čovjek. Da, i bio veliki ratnik te je to bio gubitak, uništenja Tomanovića bio je gubitak za srpski narod. Ali šta da vam kažem, kralj Tvrtko koji je nasledio krunu Nemanjića kao njihov rođak i njegov prijatelj knez Lazar, razumete, su zajednički uništili Tomanovića. Pa ima li još pitanja? Izvolite, gospodin. Pa Vera Stojčin Duškorovski, nemam pitanje, e, nego da se zahvalim e, profesoru na večerašnjem izlaganju i samo bih podvukla to što su Grci potisnuli srpsku kulturu onda doći će i za deset vekova ovo što danas radimo. Oće, oće, mi ne pišemo svojim pismom, ne govorimo svojim jezikom i već, već, već se dešavaju takve stvari da mnoga naše kulturna, kulturna dobre i naše vrednosti više nisu naše. Istina, istina. Ima zaveštanje jezika. Gospodja, ako mi budemo nastavili ovim putem kojim danas idemo, vi ćete biti u pravu. Pa ja se nadam da nećemo. Ali se ja nadam da nećemo i učinit ćemo sve da to tako ne bude. mislim da ne treba više ništa da kažem, ja bi ovim priveo kraju ovo večer. Bilo je, bilo je, bilo je. Znači, ako mi dozvolite da vas pozovem sutra na predstavljanje ove knjige Racija, u 18 časova. I sledeće srede, znači, hrišćanstvo i Srbi, jedna izuzetna tema gde ćete toliko novina čuti da će neki od malo stati da. Hvala, pozovite svoje prijatelje, dovedite da im prijatelje doveđenja.